What's up, major people? Mm. Di sa... ito ang una kong vlog since nung ano, una kong vlog tuloy. Uh, latest na vlog ko pala. Since August <laughs> ng taong ito. Wala akong nagawa eh. Kaya medyo ano eh, tinamad ako maggawa ng video. Kasi nagpo-focus ako sa uwi ko. <laughs> Asa di makauwi. Di pa makauwi. Ang dami pang proseso. Nagano pa ako, naghihintay pa ako ng uh, takeover sa pap papalit sa akin dito sa store. Uh, ah, yon simulan natin ang araw na to ng uh, uh, taon bago matapos. Ay, simulan natin ang araw na to bago matapos ang taon. Ngayon is uh, ah, 8.2 ng umaga. Uh, at sa Pilipinas naman is uh, ah, 1, alauna. Ngayon, uh, tawag dito. Kausap ko yung asawa ko, yung wife ko. Doon nag-exercise. Nag-exercise siya. Gusto daw niyang, gusto daw niyang ano yun, matapos ang taon na nag-exercise siya sa susunod na taon eh. Kasi mamaya kakain daw siya ng marami. Kaya gusto niya magpapayat muna konti. Jumping jack na lang. Magda-jumping jack daw daw siya. Ginalaw yung aso. La, lalaglag <laughs> Kalang may aso eh. Lah, hindi naman ganyan yung jumping jack eh. Eh, ginagaya ko lang sa akin eh. Ah, okay. Ayan dito. Oh. Bali nakalipat na ako sa ano. Nakalipat na ako sa bagong store namin. Nung nakaram ano pa to nakaraang buwan. Dalawang buwan na nung August pa. Ayan, ito yung store namin yan yan ang store medyo malaki siya ngayon tapos ito pa yung pa papasok yun doon sa looban medyo malaki siya ngayon dahil ano tawag dito ah uh, kasama yun sa metro bali ngayon is ano pa tawag dito yung mm, maluwag pa bandang ano yun dadami ulit to ito yung mga sa inventory mga stock ko eto mga ano non-stock. Yan, yung mga yan non-stock. Magulo. <laughs> Kasi magulo rin ng ano rito sa uh, ano, organisasyon na to ng yung, ng ano na to kumpanya. Hindi naman maganda ang kumpanya kasi yung nagpapa ano yung mga bosses, mga boss dun sa taas. Mga ewan ko ba kaya ba kahit yung mga extra kasi kaya magugulo dito yung mga extra na galing sa site tinatambak dito tapos matatambak matatenga hanggang isang taon dalawang taon tapos i-scrap sila, sila kikita yun eh nilalako ang pinto ko ay yung gate ko kasi ano tawag dito ako lang ako lang mag-isa rito eh lang anak ito yung mga ah, pagka magpapabagahe babagahe ako sa puntang ibang lugar mga foam para hindi ma-damage yung gamit <laughs> yung mga gamit para sa mga uh, installation na tao mga employee yun anong ano na ba 4 minutes naka 4 minutes na ako Bali, dito muna natin tapusin to. Balik na lang ako mamaya. Bakit ko tapusin? Eh, may mamaya pa hanggang alas ano pa. Hanggang alas 12 pa ng gabi. Oh, yung vlog na to is para sa isang ano, sa isang araw. Buong araw. Ikakat ko muna kasi may gagawin. Oh. Okay. Hmm. Okay, sige, paalam. What's up, mga tropa? Uh, <laughs> bali, ngayon is nandito kami. Uh, dumaan muna kami sa tindahan. Tindahan ng uh, panghanda nila kuya. Bali, sila muna pumasok ko sa loob eh. Wala rin naman akong bibilhin. Kaya dito muna ako sa labas. Magtatanaw-tanaw. Kausap ko kasi <laughs> wife ko. <laughs> kaya ganun hindi ako suwama hindi ako ma matatagalan ng pamimili ron sa loob kaya di muna ako sumama baka magalit hindi, hindi kita kausap uh, <laughs> yun bali dito lang ako mumatsyag uh, ah, muni-muni muna ng ano uh, paligid habang uh, naghihintay sa kanila ayun yung lugar ano? oo for 4 ano ngayon 4.40 4.36 mag alas 5 uh, ah, check yan magsasalaya maya maya kaya hintay hintay lang okay siya mamaya na lang alam Okay, pauwi na tayo. Nandito na sila kuya at sila ate. Yun lang. Ganito matatapos ang bagong taon namin. Medyo kuting ano lang. Liwaliw-liwaliw. <laughs> okay, sige na. See ya. Mamaya na lang. Yes, nandito tayo sa Herpy. Uh, kakain muna ako. Kasi yan yung oras na alas 8, something na, 8.30 something eh gutom na ako mga pa magkakainan doon sa kwarto na tinutuloy ako para may akong ano man uh, kainan man busog na ako kahit konti lang kainin ko yan eh, hintay lang ako ng maluto yung pagkain ko ayun na, na Sige, paalam! What's up mga tropa? Uh, ngayon is 12.36 katatapos lang namin uh, ah, mag uh, New Year's Eve magsalo-salo medianoche medianoche ba yon basta yun na yun <laughs> tapos eh medyo nireguluan ako nakatanggap ako ng regalo nila ate ewan kung ano na, na sa loob tingnan natin kung ano to uy ano to And pabango na pang lalaki. Yan. tapusin ang vlog na to bali halang ano naman tawag dito bali yung taon na to is medyo naging mahirap para sa ating lahat naging mahirap din para sa mga kapo nating mga kababayan nating nasa ibang bansa dahil eh, hindi sila makalabas hindi rin maka makaalis Ayan. Ano na amoy? wake up in the morning. Ah, mabango rin. Ah, ayos. Ayos. Yun. Ah, dito natin tatapusin ang vlog na to. Medyo, ano na rin, 12 ba na na eh? 12 ba uh, 41? Mag-alauna. Medyo, Nabusog din ako. Kaya hirap ako matulog mamaya. Maya maya pa ako matutulog. Nagilamos lang ako. Tapos nagsipilyo. Papababa lang natin ng kinain. Tapos, uh, uh, konting ano lang, chika-chika ngayon. Yun. Ganito lang ang sitwasyon namin. Uh, ito yung magbabagong taon. Tapos, eh, Kala ko nga makakauwi ako ng Pilipinas bago mag New Year. Kala ko doon ako mag <laughs> New Year sa Pilipinas. Kaso hindi, hindi pinalad. Nandito pa rin. Last na vlog ko is 2019. Ang sinabi ko is last na New Year ko na rito. Baka ito yung last na New Year ko. <laughs> hindi pinalad. Eh, ngayon, nandito pa rin. Sana, hopefully, uh, ah, 2021 January makauwi yun lang Happy New Year sa inyong lahat habang Happy New Year sa family ko Happy New Year sa lahat ng uh, kaibigan sa relatives at saka sa mga mahal sa buhay uh, at sa inyong lahat mga tropa uh, yun hanggang dito na lang ang vlog na to at uh, oras na para magpahinga at i-edit ko pa to bukas ko na lang i-edit kasi di, di pa rin ako nakapaglaba kali bukas bukas na lang rin ako maglalaba ng umaga para magano makapag ano, pahinga yan yan hanggang dito lang at sana is uh, maging, mas, maging masaya ang bagong taon nyo saan man kayo naroroon uh, Happy New Year sa lahat ng tao sa mundo. Yun, paalam at hanggang sa muli. Okay, salamat. Hanggang dito na lang. Paalam. See ya!